an. Äh, wir werden äh, den Zauberlehrling äh, spielen, aber jetzt ist es die Zauberlehrlinge, weil ich und Hanna äh, sind bald ja, Gauda. Und Gauda. Und Anna, sie ist der Besen. Ja, so ist es. Und äh, ja. liebe Zauberlehrlinge, ja, äh, hier haben wir den Hexmesser. Kanaren. Ich werde hübsche und nette spanische Mädchen treffen. Und ich bin auf unbestimmte Zeit weg. Ha, ihr müsst den Boden waschen, wenn ich weg bin. Und ihr dürft nicht mein Bier benutzen. es Kriegsmeister, alles ist gut. Wir werden absolut nicht bei dir. Hey, nein, das, das kannst du sicher sein. Ah, gut. Gut, gut, gut. Naja, tschüss. Und kein Magie also. Aber jetzt nach Gran K. <laughs> Monate und später können wir etwas sehr gut ersehen. <laughs> Oh, ich hasse Noten. Es ist so langweilig. Oh, ist es nicht ein besseren Werk? Schau mal, Jonas, das Zauberstab des Hexenmeisters. Was denkst du an? Das geht nicht. Der Hexenmeister hat es schon verboten. Ah, aber er ist gerade nicht hier und du bist ein Feigling. Walle, Walle, manche schrecken, draußen schrecken, Wasser fließen und mit reichem vollen Schwalle zu dem Ballen sich ergießen. Ich lebe! Was soll ich jetzt machen, meine Frau? Können Sie bitte den Boden waschen, Herr Gebesen? Zum Arbeit und schnell! Selbstverständlich. Arbeit, Arbeit! Es ist nämlich nicht irgendwie genial, wie also es wirklich nicht Aufbauen! das ganze Zimmer erfüllen. Wasser, Wasser! Gretel, ich denke, äh, vielleicht wir nicht mehr Kontrolle haben? Nein, denk nicht daran. Alles ist in Ordnung. Walle, Walle, manche Strecke, das muss wegge, Wasser, Friese und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Ha! die sauren Wörter vergisst. Oh, das geht nicht. Was soll die machen? Arbeit, Arbeit! Ich bin eine acht Wörter. Nein, nicht länger. Kann ich lassen. Äh, ich will ihn fassen, dass ich denke, ähm, ach, wie nur, wir werden noch immer länger, wenn sie meine Welt Wasser ist heiß. Ja, sogar das Essen schmeckt besser hier auf Gran Canaria. Aber etwas ist nicht richtig. Ich kenne nicht meine Sau zu. Ich muss sofort nach Hause fahren. Meine Saumedaille brauchen wir. Gauda, ich komme! Ah, du bist halt! Halt! Die ganze Sima ist mit Wasser erfüllt. Was sollen wir als Eismeise sagen? Ah, ich weiß, wir brauchen Hilfe! los? Ich muss arbeiten, muss Wasser abholen, muss das Brot waschen. Ich muss arbeiten. Arbeit ist gut. Jetzt verstehe ich. Oh, In die Ecke. Besen, besen. Seid's gewesen. Ruft euch nun zu diesem Schwecke. Erst hervor alte Meister. Darum dürft ihr nicht Magie benutzen, wenn ich weg bin. Ihr seid nicht ausgelernte Zauberfrau jetzt. Und das ist die Moral. <laughs>